Esto es una pelea, pero se ve así, piensas que esto se ve así, mientras que los demás lo ven así, pero realmente es así. ¿Por qué la gente ve diferentes formas? ¿Acaso somos diferentes dimensiones? ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Destino? Tal vez. Hotel, tribago. Advertencia, esto ya pasó de moda. A continuación, este video les enseñamos la cruda y pura realidad que vivimos nosotros. Así que señor productor, la cinta por favor. La cruda y pura realidad. Steven Yoelo. Próximamente en este canal.